欢迎回到九游电子产品超详细。今天我们来介绍的是压力感测器 ZPT- 一三一 -N 如何进行接线操作。今天会使用到的 ZPT- 一三一 -N 一个产品附带的讯号线一条，二十四伏的电源供应器一个。 作为线路负载的产品，EID 控制器 t d n dash 零零六，电源讯号线一条，两线的连接线一条，供地的线段一条，测试压力的手抄棒，啊，稍后可以用来测试产品的压力量测，那准备好就可以来接线喽。 以下我们分别说明三种不同的产品接线方式，你可根据选购的产品进行观看。那首先，我们将针对单纯显示的款型要如何接线来进行介绍。若您购买也为单纯进行压力显示，而无其他任何后端传输的选型，请参考以下接线方式来进行操作。我们先来看一下产品行录中展示的接线图。这里我们需要将一棕色、第五灰色连接到电源供应器上进行装置供电。 确认完成后，我们拿出产品。首先，我们拿出产品附带的讯号线，轻松对准插头卡槽插入即可。记得将后方的旋动环给锁紧。接着，我们要将产品连接上电源。我们用的是常见的二十四伏电工器，V 正、V 负是我们待会要连接的位置。你先关闭电源，再进行讯号线的连接。 这里我们先连接一中设置 V 正，再连接五灰设置 V 负，连接好了之后就能接上电源尝试喽。接上之后产品就能正确显示喽。 接着是显示加四到二十 mA 输出，接线与纯显示的接法很像，差别就在刚才的灰色线连接。我们看一下接线图，两者的差别就在于灰色线连接到电工器之前，会先连接到您需要的输出装置。 接着我们看一下完整一套输出加显示加控制的产品接线。令我们简单分为三区，A 代表我们的 JPT dash 一三一 dash N，B 则是线路上的负载，D 代表的是电源供应器。跟刚才一样，先将压力感测器连接产品讯号线，D 为一样二十四伏输出的电供器，最后是担任电路上负载的 B PN dash 零零六控制器。 后端连接正常的一百一十伏试电。接着我们来接线，将电源与电路负载进行连接。注意，请先关闭电源再进行动作。接着我们来连接压力感测器，先连接五灰色讯号线，连接的位置可参考各产品的接线图。 好了之后，我们来连接一棕色，连接到电源的位置上。接着我们拿出供地线，将两边做供地的动作。接上之后，就可以来确认一下剩下的白、黑、蓝三色，那向外连接 relay 开关即可。接着我们接上电源。 产品及线路上的装置尽量显示。这里我们接上测试棒，两边都能正常的显示数值。以上就是我们对于压力感测器 ZAPT 1 3 1 h 一三一 N 的接线介绍。有任何问题，欢迎留言给我们，也期待您点击下方链接，一起加入主们讨论区。下次影片再见喽。